රෑඩයි විනාඩි විසි හතරයි වෙලාව හරි ඔන්න දැන් ශායෆම් ඔෆිෂල් ෆෙස්බුක් ෆෑන් පේජක පැත්තට එන්න ලයි කල්ල කලෝ කරලා තියෙනවනම් ඉතින් දැන් ඔයාට ශයම් ඔෆිෂල් ෆෙස්බුක් ෆෑන් පේච්චිගෙන් අපේ ෆෙස්බුක් ලයිව එක බලන්න පුළුවන් හිරුස්ටා සීසන් වන් තරගාවලිය හිරු තාරකාවක් සත්‍යයා මෙන්ඩිස් තමයි ඔන්න අද අපේ ෆෙස්බුක් ලයිවකට ඇවිල්ලයින්න දැන් ඉතින් එයාගෙන් සින්දුවක් ඉල්ලගන්න ඔයාට පුළුවන් ඒ පැත්තට ඇවිල්ලා. ඔයාගෙන ඕන සින්දුවක් එයා සින් කරන්න ලෑස්ති වෙලා තමයි ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි එහෙම Facebook live එක පැත්තට එන්න. හැබැයි ඊට කලින් අපි දැන් යන්න ඕනි WhatsApp පැත්තට. WhatsApp පැත්තේ ඉන්න කට්ටිය මතක් කරන්න. ඊටත් කලින් ඉෂු මතක් කරන්න ඕනි. ගන්නයි විකුණන්නයි හොඳම ඩීල් එක saruwat.lk. ඔයාට ගෙදරට අවශ්‍ය කරන ගෘහ විදුලි උපකරණ මිලදී ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා අලුතෙන් කායකක් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් නැත්තම් තියෙන කායක විකුණන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් අලුතෙන් බයික් එකක් ගන්න, ඉඩමක් ගන්න, ඉඩමක් විකුණ ගන්න, ගෙයක් ගන්න, ගෙයක් විකුණ ගන්න කරන්න. මේ ඕනිම දෙයකට ඔයාලට දැන් තියෙන එකම තැන තමයි හොඳම තැන තමයි saruwa.lk කියන්නේ. හොඳ ඩිස්කවුන්ට් එකක් එක්ක ඔයාලට saruwa.lk එකෙන් අවශ්‍ය කරන දේවල් ගන්නයි විකුණ ගන්නයි පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් www.saruwa.lk වෙබ්සයිට් එකේ නැත්නම් saruwa.lk mobile app එක ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එතකොට පුළුවන් මේ වැඩි ටික හොඳ ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඇතුව ඔයාලට කරගන්න. ලයිවක පැත්තට යන්නම් බලමු කවුද ඉන්නේ කියලා. කස නොබේ කෝණ ඉන්නවා. එතකොට අරුණ මధు ඉන්නවා. කවුද මේ? පවිත්‍ර ප්‍රබෝධනි. එතකොට අනුරුද්ධ බස්නායක ඉන්නවා. නදේෂා <coughs> නවෝත් කියලා කෙනෙක් එතුදී සිල්වා චතුරබුද්ධික පූර්ණිමා ඒත් එක්කම රෝසි දක්ෂිණ ලින නිමේෂන රවී මදුෂා නාඩි මේ කට්ටිය එකතු කරගන්න. මේ ඇහෙන මේ සිංහවට මෙන්න මෙයා තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේකත් අපි අහම ලයිව් එකට කියලා. එන්න එහෙනම් Facebook ලයිව් එක පැත්තට. හරි ඉතින් අපි ඊය කිව්වා අදත් ෆෙස්බුක් ලයිව් එකෙනවා කියලා ඔන්න දැන් ෆෙස්බුක් ලයිව් එක ඇවිල්ලා ඉන්නේ ගොඩක් ආදරෙන් අපේ ලයිව් එකට සත්‍යා මෙන්ඩිස් ආව පිළිගන්නවා ඉතින් කොහොමද අයිබෝවන් හරි එහෙනම් හොඳින් ඉන්නවා ඔයාලට කොහොමද අපි ඉතින් හොඳින් ඉන්නවා තැන්කියු අද අපේ ලයිව් එකට ආවට දැන් ඉතින් ඔයාට කරන්න වැඩ ගොඩක් තියෙනවා ලයිව් එකේ කට්ටිය වාගෙන් ඉල්ලන සින්දු කියන්න ඊට පස්සේ තව පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අපි දෙන්නගෙත් තියෙනවා ඕවටත් උත්තර දීලා ලයිව් ඉස්සරහට කරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔව් අපි කරගෙන යමු. ඔයාට අපි හොඳට ඇහෙනව නේද? ඔව් මට හොඳට ඇහෙනවා යාව. හරි එහෙනම් අපි කතාව පටන් ගමු. දැන් හිරුස්ටා සත්‍යා මෙන්ලිස් කිව්වම හැමෝම අඳුනගන්නේ හිරුස්ටා සීසන් 1 තරගාවලියෙන් ඔයාව මුළු ලෝකෙම අඳුනගන්නේ. අපි මුලින්ම මං හිතන්නේ කතා කරන්න ඕනේ ඒ ගැන. ඔව්. හිරුස්ටා සීසන් 1 කියන්නේ ඇත්තටම මගේ ජීවිතය වෙනස් කරපු වෙල්ඩිස් ප්‍රෝග්‍රම එක කිය කිව්වොත් හරියටම හරේ ඉතිං දෙදස් දහටේ තරන්ගෙට මම ෆස් රවන්් සකන් රවන්් ලොකු තරගයක් තිබුණා ඇත්තරම උඩිෂන් වලට ඉඳලා ලොකු තරගකින් දැන් අපි සිංහලන්ඩ යනකොට ගොඩක් අය අවුත් වෙලා එනවා අපට ස්ථාට ඉතින් අපිටත් හිතට බයයි දැන් අපි සිංකරට පස්තරි සාල්ටික මොනවාගේ වෙයිද ඉතින් ඒ වගේ ලොකු තරගයක් එක්ක තමයි අපි ලයිව් රවන්් එකකට සිලෙක්ට වෙන්නේ ඇත්තටම සිසන් වන්නේ කේදී අපි ඊට පස්සේ එතනින් හාටිතින් අපි නිතරම හිතන්නේ ළඟ රවන්් එක පුහරි කරන්න ඒ විදියට තමයි මේ අපේ අපි රියල්ටි ෂෝ එකේ ඉලස්ටා එකේ ඉදිරියෙන් ඉදිරියට ආවේ හරි අපි එහෙනම් සින්දුවක් කියලාම ඉතුරු වැඩ ටික පටන් ගමු. ඔව් මේ දැන් අපි මුලින්ම අහන්න දුන්නෙත් අද ඔයාගේ සින්දුව. ඒ හින්දා මං හිතන්නේ අපි ලයිව් එකෙත් එක සින් කරොත් හොඳයි. හා. ඔව් ඒක ගැන කියනවා නම් මගේ මුල්ම මං ගීත කීපයක් කරලා තිබුණාට මගේ මුලින්මම දැන් FM එකට ෂා FM එකට ඉල මුලින්ම මගේ ප්ලේ වෙච්ච ගීතය තමයි මගේ සිත් නිරූපන් මේකේ පද රචනය කරේ නිරූපණි සිල්වා නිරූපක්කා මේකේ මියුසික් රීඅරේන්ජ්මන්ට් එක කරේ දිල්ෂානෙල් සිල්වා ඉතින් ගායනා කරන්නම් එහෙමනම් අපේ ෆෙස්බුක් ලයිවක බලාගෙන ඉන්න කටියටත් පුළුවන් අද සත්‍යා මෙන්ඩිස්ගෙන් ඔයාල කැමති සින්දුවක් ඉල්ලගන්න ඉක්මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් ඕ කටිය සින්දු ඉල්ලන අපේ මොනවද කියලා කියන්න හැබැයි ඊට කලින් දැන් හිරුස්ටායකට එන්න අපි දෙන්නම මේ අහන්න ඔයාගෙන් මේ ප්‍රශ්නේ මේ හිරුස්ටායකට කවුද ඇප්ලිකේෂන් එක දැන් මේ කොහොමද ඔය හිරුස්ටාය දෙන්න මගේ ඇපලිකේෂන් එක දැම්මේ මගේ පොඩි අක්කා. මගේ පොඩි අක්කා තමයි මගේ හොඳ මේ කාලේ ඉඳගෙනම. ඉතින් පොඩි අක්කා තමයි මේ මටත් වඩා එයා මමත් හරිම කැමති ගායන ශේත්‍රය කවදා දවසක ඉස්සරහට යන්න ඕනි කියන හැඟීම අපි දෙන්නගෙම තියෙනවා. දැන් මටත් වඩා මගේ පුඩියක් අතමයි මගේ හොඳම යාළුවා මගේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම මගේ හැම දෙයක්ම බලලා කරලා ඉතින් හැම දෙයකටම මගේ ළඟම ඉන්න කෙනා මගේ සහෝදරී මගේ පුඩියක් අතමයි ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් එක දැම්මේ. දාලා first round second round select වෙලා එද්දී මං එක්ක යන හැම ඔඩිෂන් එකකටම මං පිටිපස්සේ මගේ හිටපු ලොකුම සහයෝගේ සෙවනල තමයි මගේ අක්කා Eh, ඉතින් දැන් ලයිව් රවුන්ඩ් එකක සින් කරනවා කියන එක ඇත්තටම මං හිතනවා දැන් අපේ කම්පිටිෂන් එකේ හිරස්ටා හිටපු සීසන් 1 2 හිටපු හැම කෙනෙක්ම තේරෙනවා ඇති ඇත්තටම ඒක හරි හරිම හරිම කියන්නේ හරි ටෙන්ෂන් ෆුල් දෙයක් ඉතින් ඒකෙදි මනස අපි හරිම රිලැක්ස් තියෙන්න ඕනේ හොඳට ගායනා කරන්න ඕනේ ලිරික්ස් හොඳට මතක තියෙන්න ඕනේ ඒ හැම දෙයකටම හොඳ කොන්ෆිඩන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ ඉතින් ඒ හැම දෙයකටම ඒ විනාඩි 3 ඇතුළත කරන්ඩ මට ලොකම සහයෝගය වුණේ මගේ මුළු පවුලම ඒ වගේම තමයි මගේ පොඩි අක්කා ගැන මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ. එයා තමයි මගේ ඇප්ලිකේෂන් එක දැම්මේ. ඊට පස්සේ මාත් එක්ක හැම රවුන්ඩ් එකකම ගොඩක් දන්නවා. ඉතින් ඇත්තට මේක මොකද මගේ ස්ටාර් සීසන් 1 එකේ හිටපු ප්‍රොඩක්ෂන් ටීම් එකේ කට්ටියද අපේ ජජස්ලා මිනිස්සු මල්ලේ හැමෝම මේක දන්න දේ ඉතින් පිටිපස්සේ වෙන දෙයක් වුණාට පොඩි අක්කා තමයි ඉතින් හැමදේම කරේ ඒව සම්බන්ධයෙන්. ගොඩක් කටිය ලයිව් එකේ මේ හින්දි සින්දුවක් කියමුද කියලා අහලා තියෙනවා මේ අපි හින්දි සින්දුවක් කියලානේ ආ යාලා ඉල්ලන නැද්ද මොකද්ද කියලා කියන්න ඕන සෝම් එක මම කැමති එකක් කියන්න ඕ එයා කැමති එකක් කියන්න ආ මම කැමති එකක් කියන්න ආ කැමතිලා කීපයක්ම දෙන පොඩි තප්පරයක් දෙන්න. ඔය හිරුස්ටා එකේ කිව්ව එකක් උනත් කමන්න. ආ හරි. හිරුස්ටා එකේ මම මුලින්ම කිව්වේ සත්‍යම් ශාම් සුන්දරම් සින්දුව. අන්න ඒක තමයි. අපි මම එහෙනම් ඒක ගායනා කරන්න. ईश्वर सत्य है सत्य है ये शिव है ये शिव ही सुंदर है जागो कर देखो जीवन जो तुझा घर है सत्यम शिवम सुंदरम हम्म, सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम शिवं सुन्दरं सुन्दरम् එතකොට මගේ ගායනයම මටම ඇහෙනකොට නිසා තමයි පොඩ්ඩක් අර හරි අපි සද්දයක් කරනවා. ආ හරි හරි දැන් හරි. හරි ඔයා කැමති ගායකයයි ගායිකාවයි කවුද? ඔව් මම කැමතිම ගායකයෝ කීප දෙනෙක්ම ඉන්නවා. මම වැඩිපුරම කැමති සුනිල් දසිංහ මහත්මයාගේ. ඔව්. නිල්දසිංහ මහත්මයාගේ ගීතවලට මම ගොඩක් කැමති. වික්‍රත්නායක මහත්මයාගේත් කමත තියුල්ජලේ මහත්මයාගේත් ගොඩක්ම කැමති. ඉතින් සුනිල් ඉදිරිසිංහ මහත්මයාගේ ගීතවලට ගොඩක් කැමති. ගායිකාව කිව්වොත් මම නිරෝෂා විරාජිනි මහත්මියගේ ගීතවලට ගොඩක් කැමති. ඒ වගේම ශාසිකාන් සංසලා මහත්මියගේ සමිතා එරන්දති මහත්මියගේ නෙළුව අධිකාරි මහත්මියගේ වැඩිපුරම කැමති නිවෝෂා විරාජනී මහත්මියගේ ගීතවලට. හරි අපි සඳරාජනී ඇයිද <coughs> හැංගී ගීත ගායනා කරමුද? ආ කියමු. මං අද මේ එහෙම කරදිය සුරංගට ගියත් පොඩක් ගායනා කරන්න හිතුවා. නමුත් මම සද්දරාජිනේ දෙලිම ඒක කියලා ඉන්නම්. <coughs> සඳරාජිනී ඇයිද හැංගේ దహంగియే నీరయే పాలువే వేద మాధవావే సందరాజిని ఏ దహంగి ఏ దహంగి మీరయే పాలువే ඇහා පැඳී ආවායතා සම්බන්ධගෙන් මිදිලා මතකේ සඳා සොබදෙන්නේ සංසාරයේ ඉන්න මහා ජීවිතේ මා පෙතු වෙතනාමෝ ජීවිතේ ඕපැතුූ වෙසිනාවෝ වේදනයා කළේ මායාවසේ වැලපෙන්නදෝ මේ ලෙසින් හරි දැන් මේ ඔයා හිරුස්ටා එකේ මේ නිරෝෂා විරාජිනීගේ ටීම් එකෙන හිටිය නේද එයා ටීම් එක එනකොට වා මේ හිරුස්ටා වැදිකාවවා සිං කරනවා සිත ඔබට මවාවී සාං එක මේ එයාගේ සිද්දුවක් ඔයාට මොන වගේ දෙයක්ද දැනුනේ දැන් එයා ඉස්සරහා එයාගේ සින්දුවක් කියනකොට පොඩි හරි හිතට පොඩි දෙයක් තියෙනවනේ කොහොමද ඒක ඔව් දැන් අපි ගීත තෝරගන්නකොට අපි ගීත කීපයක් නිරෝෂමිස්ට කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට නිරෝෂමිස් ලේසියෙන් කියන්නේ නෑ අපි හොඳට සින්දුවක් කියන්නේ නැත්නම් මිස් කවදාවත් කියන්නේ නෑ ওই සින්දුව ඔයා කියන්න කියලා තරඟෙට. ඉතින් මේ මිස් ඉස්සරහට අපි යෝග ගායනා කරලා පෙන්වුවාම මට සිලෙක්ට් කරපු ගීත වලින් මට නිරෝෂමිස් සිලෙක්ට් කිව්වා සත්‍යවාම එක මටත් වඩා හොඳට ගායනා කරනවා. මේ ඔයා මේ සින්දුව තරඟෙට ගායනා කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙම කිව්වට පස්සේ මේ මටත් ඉතින් ඇත්තටම හිතට හොඳ මේ විශ්වාසයක් ඇති වුණා සහ ඇති වෙනවා අර මිස් ඉස්සරහාම මිස්ගේ ටීම් එකේ එහෙම ඒ ගීතේ ගායනා කරද්දී ඒක ඇත්තටම මේ මිස් කොහොමද අපේ ටීම් එකේ හැමෝගෙම මේ මනස හදලා තමයි එතෙන්ට එවන්නේ ඒක නිසා විශ්වාසකින් යුතුව මිස් හිටියා කියලා ඇත්තටම මට ඒ වෙලේ රිහසල් එකකදී අපි කොමත් ප්‍රක්ටිස් වෙනවා මිස් එක්කම මේ එක නිසා මට හොඳ විශ්වාසයක් තිබුණා ඒ ගීතේ ගායනා කරන්න. අපි කියමුද ඒ සින්දුව? <clears throat> ආ කියමු. <clears throat> සිත ඔබට මුවාවේ ඒ විඳිනා ඔබ යහා සිනම්සේ සුව විඳිනා ප්‍රේම ලොවේ ತೊರಕೌಲು ವೆಸೆ ಸಿತೈಕಿ ಕಸನ್ हंडन है सित पे मट मोलाबो दाइंदला हितैव කොපන සිතුවත් දුක අඩුපි නෑ කොපමන හැඩුවත් ඔබ පෙම් කරන මා පෙම් කෙරුවත් ඔබයට ළඟාවෝ දායිඳලා හරි අපි මේ කමෙන්ට්ස් පැත්තට යමු චුට්ටක්. ආට කට්ටිය මොනවද කමෙන්ට් කරලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. කමෙන්ට් වල තියෙනවා ආට කියන්න ඕනි කියලා තියෙන සින්දු මොනවද කියලා. බලමු කට්ටිය මොනවද කමෙන්ට් කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය නිරෝෂා විරාජිනිගේ සින්දු තමයි අද වගේ ඉල්ලලා තියෙන්නේ. දිනාජ් සංජීව ෂා නියමයි කියලා කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කේ ප්‍රසාදි සියසිංහ නිරෝෂාගේ සින්දුවක් කියමුකෝ කියලා තියෙනවා. Uh, කවිද චාමික නරසිංහ ඊට පස්සේ uh, කෝ බලන්න තාරක ජයරුවන් uh, සිත හඩයි සින්දුව කියමු කියලා කසුන් අපේ කෝන් කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා එකක් කියමුනේ ඊට පස්සේ තව කවුද <laughs> බෝගහවත්තගේ මලීෂ හින්දි සෝන් එකක් කියන්න කියලා කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා හරි Uh, mm-hmm. මේනුකා මදුෂානී එයත් කියලා තියෙන්නේ uh, නිරෝෂා විරාජනීය මහත්මියක සින්දුවක් කියන්න කියලා. Uh, තව කියලා තියෙනවා ශශිකා නිසංසලා මහත්මියගේ සින්දුවකුත් ගායනා කරන්න කියලා. ඒත් එක්කම සම්පත් ප්‍රභාත් ඉන්නවා තාරක ජයරුවන් ඉන්නවා තිදෙන නිමේෂන් ඉන්නවා ඉෂාර සඳමාල් හෙට්ටිආරච්චි පසිදු දුලාංශන යහා නිහාන් අශාන් ශාලින්ද මේ අපේ ලයිව් එක බලාගෙන ඉන්න සහ අපේ ලයිව් එක ෂෙයාර් කරන හැමෝටම thank you. ලයිව් එක ඉවර වෙනකන් අපිත් එක්ක ඉන්න ප්‍රශ්න අහන්න සින්දු ඉල්ලන්න. අපි මේ ඔයා කැමතිම ගායකයා මේ කවුද කියලා වහම කිව්වනේ සුනිල් ලෙදිරිසිංහ මහත්මයාත් ඉන්නවා කියලා ඒ අතරේ මේ මම දැක්ක කමෙන්ට් වල තිබුණා සුනිල් ලෙදිරිසිංහ මහත්මයාගේ සින්දුවක් කියන්න පුළුවන්ද කියලා. කියමුද අපි? කියමු නේ. uh, పాట దేతును సేతిలా tumbalanes මතක් කරන්න ඕනේ. යාලගේ නම අපි අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා. <laughs> මෙන්න මේ කට්ටිය තමයි ලයිව් එක ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ. දිනේෂ් මදුසංක, ඒත් එක්කම නෙතු ඩී සිල්වා, කසුනබේ කෝන්, කෞෂිකා හෙට්ටිආරච්චි, පෘථිවි කවීෂ, ශාන්ති විරාජි. thank you. ඒත් එක්කම තව කවුද ඉන්නේ? සිතුම් බණ්ඩාර. thank you. රෑටයි විනාඩි 45යි. හරි. ඒ කට්ටිය තමයි දැනට ලයිව් එක ෂෙයා කරලා දෙන කට්ටිය විතර පෙන්වන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ නම් කියනවා. ඉන්න දිගටම අපිත් එක්ක හරි. දැන් ඔයාගේ පළවෙනි සින්දුව මාගේ සිත්හි උපන්. මේ දැන් ටික කාලයක් වෙනවනේ මේ සින්දුව කරලා. දැන් ආයි අලුතින් සින්දුවක් ඔයාට ආදරය කරන අයට දෙන්න ඕනි කියලා හිතන්නේ නැද්ද? අනිවාර්යෙන්ම හිතනවා. දැන් මගේ ඇත්තටම නංගි කියපු කතාව ගොඩක්ම ඔළුවේ හිතේ තියෙන දෙයක්. මේ දවස්වල හැම දෙයකටම කලින් අපිට වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නේ. ඒක නිසා ඉතින් කිසිම දෙයකට අපිට එළියට යන්න විදිහක් නැහැ. ස්ටුඩියෝ එකට ගිහලා රෙකෝඩින් වැඩ ටික කරන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඒ හැම දෙයක් එක්ක මට කොළඹට එන්න ඕනේ මගේ රෙකෝඩින්ග්ස් වැඩවලට බොහෝ විට කොළඹ තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. මම ඉන්නේ අහුන්ගල්ලේ. අම්බලන්ගොඩ. ඉතින් ඒක නිසා අර මේ ටිකේ ඇත්තටම මම හිතන එක අපි හැමෝටම හැමෝටම මේ ලෝකවාසී හැමෝටම බලපාපු ප්‍රශ්නේ තමයි මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නේ. ඒකම ඉතින් වැඩි ටිකක් කරගෙන යනවා. ඒ වගේම තමයි අපි ෆැමිලි එකේ අපි එකතු වෙලා පොඩි මියුසික් බෑන්ඩ් එකක් කරගෙන යනවා YouTube කියලා. Mm-hmm. ඉතින් මේ හැම දෙයකම පොඩි ඩිලේ එකක් තියෙනවා මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නෙත් එක්ක. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ ඉක්මනින්ම රිලීස් ඉක්මනින්ම ගීතයක් රිලීස් කරලා ෂායි ෆෙම් එකට ඉක්මනින්ම දෙන්න <laughs> බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. හරි මේ කට්ටිය කමෙන්ට් කරලා තියෙනවාගේ වොයිස් එක ලස්සනයි කියලා ආඩ විශ් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සුබානි හර්ෂණීගේ සින්දුවක් කියන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා තියෙනවා. ආ කියමු. <laughs> ආදරෙන් ආදරෙන් මං ආදරෙන් ඒක කියමු හින්දා ආදරෙන් මං ආදරෙන් මුළු රැ පුරා හෙව්වෝ මේ තරම් ඔබ මේ තරම් මට ආදරෙන් දුන්නදෝ දිවාන පෙම්හීනට මගේ දිවාන පෙම්හීනට මගේ හිලනේ සිංකල්පනා හිලනේ සිංකල්පනා दिल बिंदया में සිල් දින්දයාමේ මල් නිස්සේ හැදා සොයාමේ සිල් දින්දයාමේ මල් නිස්සයහනේ හැදුනස්නමේ ආදරේ බාධානේ පිම්හිනයත මාත්නේ බාධානේ තෙම්හිනයට මගේ හිලනෑ තෙම් කල්පනා හිලනෑ තෙම් කල්පනා හරි දැන් හිරුස්ටා නිසා ඔයාට ලැබිච්ච ජනප්‍රියත්වය එතකොට පිළිගැනීම මේ දේවල් ඔයා බලාපොරොත්තුවෙන් හිටපු දෙයක්ද නැත්තම් ඔයාට නැකනේ හිතපු නැති විදිහට ලැබිච්ච දෙයක්ද? හිරුස්ටා නිසා ඇත්තටම හිතපු නැති විදිහට ඒක ලැබිච්ච අවස්ථාත් ගොඩක්. සමහර අපි තරඟයකට යන්නේ අපි ඇත්තටම ගායිකාවකින් තියෙන ලොකු ආසාව නිසානේ. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිට ලොකු ප්‍රේක් ආරක්ෂණ පිළි සරා ගණ්ඩ මකද අපි ගායනයට ගොඩක් කැමති ආදරය කරන නිසා ඉතින් නොහිතපු විදිහට ප්‍රේක්ෂක ආදරය කරන්න ගත්තම ඒකත් ඇත්තටම හරි ලොකු සත්තක් මවතා ලැබිලා තියෙනවා සහ ඔවුන් සමහරලාට අපි අපි හිතන්නේ අපි වඳුරගන්න ටික සමහර අවස්ථාවල සාමාන්‍යලාට නම් අපි ආ ඔයා හිරුස්ටායකේ සත්‍ය නේද සත්‍ය මිනිස් නේද නමෙන් කතා කරලා කියන අවස්ථා තියෙනවා ඉතින් ඉතින් මම හරි සතුටුයි හිතට එහෙම තමයි. මේ දැන් මේ කවද හරි මියුසික් වලට එනවා කියන හීනයක් තියෙන්නේ නැතිනේ. එතකොට මියුසික් වලට ආවට පස්සේ මම කවද හරි මෙන්න මෙයා වගේ වෙනවා කියලා තිබුණාද? කව හරි කෙනෙක් ෆලෝ කරනවා හරි එහෙම නැත්නම් වගේ ටාගට් එකක් තිබුණාද මම කවද හරි දවසක සමහරට අපේ රටේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මම කවදා හරි මේ වගේ කෙනෙක් මේ වගේ වෙනවා කියන එක. පිටරටක කෙනෙක් ඔව් ඔවා හිතේ තිබුණා මේ ඉතිං අපි පුංචි කාලේ මම ගොඩක්ම අපිට හින්ද තිබුණේ භාරත ගීත ගැනේ හින්දි පරණ හින්දි සින්දු තමයි අපට පුංචි කාලේ ගොඩක්ම ඇත්තටම මට අහන්න ලැබුණි. ඉතින් ලතා මංගেশකාර් මහත්මියගේ ගීතවලට හරීම මං එදත් කැමති අදත් කැමති මං හැමදාටම කැමති. ඒ වගේම මේ ශ්‍රියා ഘോഷාල් මහත්මියගේ ඉතින් මගේ ආසාවක් තිබුණා කවදා දවසක මෙන්න මේ වගේ හොඳට ගායනා කරන්න ඒ වගේ එයා වෙන්න අගේ දෙයක්නේ මේ මේ වගේ මම හොඳට ගායනා කරන්න වෙන වෙන්න ඕනේ කියන හැඟීම තමයි තිබුණේ. ඉතින් ගායනයේ පැත්තෙන් අපි කතා කරෝතින් මං ගොඩක් භාරතගේ හින්දි ගීත ඉන්දි සින්දු ගොඩක් අහන ගොඩක් හැබැයි පරණ හින්දි සින්දු තමයි මගේ ලිස්ට් ගොඩක් තියෙන්නේ සමහර සමහර විට සමහරු හැබැයි පරණ හින්දි සින්දු ගීත වලට කැමති කට්ටියක් ඉන්නවා අකමැති කට්ටියක් ඉන්නවා හැබැයි මම ගොඩක්ම කැමති පරණ හින්දි සින්දු වලට හරි මේ අපි තව මේ ඔයා කැමති පරිදි හින්දි සින්දුවක් කියමු. හැබැයි මේ ඊට කලින් අපි දැන් කතා කරන්න ඕනේ තව චූටි වෙලාවක් තියෙන නිසා මේ ලයිව් එකේ තියෙන තව කමෙන්ට් ටිකක් මතක් කරන්න. කේ ප්‍රසාද සියසිංහ, මදුෂානි අධිකාරී ඊට පස්සේ ලස්සන්ට සින් කරනවා කියලා කීප දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තිබෙන ඊට පස්සේ පාලිත අලුත් සින්දුවක් කියන්නක් කී කියලා කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා හරි අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් සින්දුවක් අපි කියන්න කියලා කියමු මේ තව ටිකකින් තව කවුද ඉන්නේ නිෂු තාරක ජයරුවන් නෙතුඩි සිල්වා දිලාන් සංජීව කසුන් නිරෝෂාන් ඔයවත් එකතු කරගන්න නුවන් ගුණවර්ධන සෙනිත සෙනවිරත්න ඊට පස්සේ දිල්ෂාන් අලුත්ගම සිතුම් බණ්ඩාර ආදරේ හිතනම වොයිස් එකට කියලා ඔයාට කමෙන්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි සිතුම්. <laughs> හරි ඕම්ම මෙන්න මේ අපි දෙන්න කතා කරලා ඉවරලා අපි ආයෙත් ඔයත් එක්ක කතා කරනවා. අටයි විනාඩි පනස් දෙකයි වෙලාව ඊළඟ සින්දුවට කට්ටියක් එකතු කරගන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔය අතර එන්න Facebook live එක පැත්තට අද හිරුස්ටා සත්‍ය මෙන්නිස් තමයි අපේ Facebook live එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ පැත්තෙන් එයාත් සින්දු කියනවා. <laughs> අපි අතර මේ පැත්තෙන් සින්දු අහන්නත් දෙනවා. මසේජ් කරන්න live එකට ඇවිල්ලා comment එකක් දාන්න. එහෙම මසේජස් එවපු කට්ටියක් ඉන්නවා කවුද ඉන්නේ නිෂු? හරි මම යන WhatsApp පැත්තට පාඩම් කරන ගමන් ඔයාලා වහගෙන ඉන්නේ කියලා මුන් හේනෙන් නවිදු මැසේජ් එකක් දාලා තිනවා මම නිලන්ති තාත්තා සමන්වත් එකතු කරගන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. හරි ඊළඟ සින්දුවට එකතු කරගන්න ලස්සන සින්දුවක් ඕනේ මම කවුද මේ සමන් දෝනි දෙනු එතකොට නදී අම්මා තාත්තා මේ කට්ටියවත් එකතු කරගන්න කියලා තියෙනවා. හරි ඊළඟ සින්දුවට එකතු කරගන්න මාත් ඉන්නවා සින්දුවක් අහන්න. මොනරාගලින් තව රුකමං වාවත් එකතු කරගන්නම් ඊළඟට ලාස්ති කරලා තියෙන සින්දුවට. හරි අක්කි මාවත් ලස්සන සින්දුවකට එකතු කරගන්න කියලා මදුසංක කියනවා. හරි ඊළඟ සින්දුවට එකතු කරගන්නවා. යමු ෆෙස්බුක් ලයිව් එක පැත්තට කවුද ඉන්නේ කියලා බලන්න. නිරංජන් දනංජය ඔයාව එකතු කරගන්නම්. ඒත් එක්කම චිත්‍රානි මංගලිකා මාවත් සින්දුවක් අහන්න එකතු කරගන්න කියලා තිනවා. පාලිත සුමිත්‍ර අක්කේ සින්දුවක් දෙනවද අපිත් ඉන්නවා කියලා තිනවා. කවිද ශාමික නරසිංහ, සුමිත් චන්දික, ඒත් එක්කම දමින්ද පුෂ්ප කුමාර, රාජා මදුෂානි, මම සම්මානි, සම්මානි විජේරත්න කමෙන්ට් කරලා තිනවා. ඔයාවත් එකතු කරගන්න. කසුන් අබේකෝන් සත්‍යයට කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. සින්දුවක් රික්වෙස්ට් කරලා තිනවා. අපි කියමු එකක් කියන්න කියලා. රුසිරු නිර්මා හයි දෙන්නටම මාවත් එකතු කරගන්න ලස්සන සින්දුවක් අහන්න කියලා දෙන හරි අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරගන්න ඊළඟ සින්දුවට නෙතුඩි සිල්වා එතකම පෘථිවි කවිෂ ඔයාවත් එකතු කරගන්නම් අංජුලා ගුරුගේ අක්කි අපිවත් එකතු කරගන්න අම්පාරෙන් කියලා තියෙනවා හරි අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරගන්නම් දිල්ෂාන් අලුත්කම ශමින්ද දර්ශන් ලියනගේ අසංක මුතුනායක හංසිවත් එකතු කරගෙන බැරිද සින්දුවකට හංසිව එකතු කරගන්න බැරිද සින්දුවකට කියලා අහලා දෙනවා හරි පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරගන්න කාරක ජයරුවන් එත් එක්කම කේ ප්‍රසාදි සියසිංහ දමින්ද පුෂ්ප කුමාර එත් එක්කම අසංක එත් එක්කම ජනිත් ජනිත් මින්නේරිය කොල්ලොස් සෙට් එක එකතු කරගෙන ලස්සන සින්දුවක් දෙන්න කියලා දෙනවා අමිල සම්පත් රේණුකා ජයසිංහ හරි කට්ටියම එකතු කරගන්න ඊළඟ සින්දුවට කෑගල්ලෙන් චමොත් පූජිත ඉන්නවා හැමදාම වගේ මාවයි අක්කේ ඔයාලා දෙන්නවයි සත්‍යක්කමයි පොළ හැමෝමයි එකතු කරගෙන ශාන්ති ආන්ටි වගේ නිතු අක්කේවත් එකතු කරගෙන ලස්සන සින්දුවක් අහන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. හරි ළඟ සින්දුවට එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම හැමදාමත් වගේ කවුද මේ කුලියා පිටියේ බෝගඩ ගයන් මොටස් එකේ ගයන් තරිදු මේ කටියවත් එකතු කරගන්න මේ හැම සින්දුවට. අනේ ඉෂක්කී මාවත් එකතු කරගන්නකෝ සිතුම් බණ්ඩාර. ආව එකතු කරගන්නම් මේ සින්දුවට. හරි දැන් ජනප්‍රියත්වය ගැන කිව්වහම ඔයාට වැඩිම ප්‍රතිචාර තියෙන ගෑන ළමයි ගැනද පිරිමි ළමයි ගැනද ඒක නම් ටිකක් හිතලා උත්තර දෙන්න ඕනි කියලා මම හිතනවා මේ දවස්වල දෙගොල්ලොන්ගෙම තිබුණා ඔව් ඒක නම් ඇත්ත තරඟ ඉන්න කාලේ ඉතින් දෙගොල්ලන්ගෙම ප්‍රතිචාර තිබුණා ඒවලඟම ප්‍රචාර තිබුණා ඇව් මට ඒම දැන් ප්‍රමාණයක් වැඩි කළ ගැන දෙයක් නැහැ මේ දෙකුල්ලන්ගෙන්ම ප්‍රතිචාර තිබුණා බැලන්සෙන් උත්තරේ දුන්න නේද කන ආදරය ගැන කතා කරොත් ඒ පැත්තෙන් ඔයාට ගායනය පැත්තට දෙන සපෝට් වගේද මගේ ගායන දිවියට ඇත්තටම ලොකු සහයෝගයක් මට ලැබෙනවා ඉතින් ඒක ලොකු සතුටක් මට මගේ මගේ මහත්තයාගෙන් ඉතිං මම ලාස්ට ෆෙබ්‍රලි තමයි මැරි කරේ ඉතිං යාගෙන් ලොකු සහයෝගයක් ඇත්තටම මට මගේ සංගීත වැඩවලට තියෙනවා ඒක ලොකු සතුටක් මගේ විශේෂය මගේ පවුලේ මගේ අක්කලා දෙන්න මගේ අයියා මගේ අයියා තමයි මගේ ඇත්තෙන්ම මියුසික් ගුරුවරයා මම පුංචි කාලේ නම් මයික් එකක් අරගෙන කොහොමද සිං කරන්නේ කියන එක ටෙක්නික්ස් වලට කොහොමද සිං කරන්න ඕනේ කියන එක මට කියලා දුන්නේ මගේ අයියා මගේ සහෝදරයා ඉතින් අයියා තමයි මගේ මගේ සිත්ති උපන් සින්දුවේ පසුබිම් ගායනය අර ගායනා කරන්නේ ඒක ඊළඟට අහන්න හිටියාගේ <laughs> ඔව් අයියා තමයි හිටියේ ඉතින් මේ අයියාගෙන් ලොකු සහයෝගයක් ලැබෙනවා ඒක තමයි දැන් අයියාගේ ගෙදරින් වගේම මගේ මගින් සහයෝගය ලැබෙනවා හරි චුට්ටක් මෙහතාවනම් හරි ඔයාගේ පැත්තයි අපිට පේන්නේ ලයිව් එක බලාගෙන ඉන්න කට්ටියට දැන් හරිද දැන් හරි හරි වා කැමති හින්දි සින්දුවක් කියමුද දැන් වා ගොඩක් පරණ හින්දි සින්දුවලට කැමතියි කියලා කිව්වනේ හ්ම් එනිසා කැමති හින්දි සින්දුවක් आ चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम बदल के मेरे तुम जिंदगानी कहीं बदल ना जाना सनम ओ, ओ, ओ चुरा चुरा लिया लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम बदल के मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदल ना जाना सनम बाहर बन के आगे तुम्हारी दुनिया में गुजर न जाने ये दिन कहीं तमन्ना में बाहर बन के आओ कभी तुम्हारी दुनिया में मुझको कर न जाने ये दिन कहीं तमन्ना मैं तुम मेरे हो तुम मेरे हो आज तो कितना वादा करते जाना चुरा लिया හරි දැන් ගොඩක් වෙලා ඉඳන් ශශිකා නිශාන්සලා මහත්මියගේ සින්දුවක් කියන්න කියන්න කියලා ලයිව් එක බලාගෙන ඉන්න කට්ටිය රික්වෙස්ට් කරනවා අපි කියමුද? අපි ඔව් අපි ඔබ අසා සිටී නම් මේ ගීතය කියන්න. ඔබ අසා සිටී නම් මම මෙසේ කියන්නම් මගේ හිතේ ඔබට තිබෙන ආදරේ තරම් ඔබ අසා සිටී නම් මම මෙසේ කියන්නම් මගේ හිතේ ඔබට තියෙන ආදරේ තරම් ඇහෙනවද මට නෙළුව අධිකාරි මහත්මක ගිය තමයි ගායනම් ශශිකන් සන්තලාගේ මහත්මය ගීතය උවමා මුණ දා ඒක තමයි ඔබම හමුණදා ඒ ගීතය ගායනා කරන්න <clears throat> ඔබමා හමුවොනදා දෙත්දරා පෙර භවයක බැඳුනා මින් බැලුනා සහනත රහසින් කීවා මට ආදරේ කියා මට ආදරේ කියා ඔබ ඇස් පිය නොහෙලා බැලුවා ඔබ ඇස් පිය නොහෙලා බැලුවා ඔබ ඇස් පිය නොහෙලා බැලුවා මගේ ඇස් දිහා මා ඇස් පිය නොහෙලා බැලුවා Ma espía no oh, la belua. Ma espía belua. O oh, pestiha. හරි ඔහොම ඉන්න චුට්ටක් තව සින්දු ගොඩාක් කියන් තියෙනවා ගොඩාක් කට්ටිය වාගෙන් රික්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා එක එක සින්දු ඒ ටිකත් කියමු ලයිව් එක ඉවර කරන්න කලින් අපි දැන් කතා කරලා ඉන්න. වාගේ කොණ්ඩේ හරි ලස්සනයි නේ. නවයයි විනාඩි දෙකයි වෙලාව දෙවනි පැය මේ ඉන්නේ මේ පැයදිත් කාල් කරන්න මසේජ් කරන්න ඊට පස්සේ Facebook live එක පැත්තට ඇවිල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න සින්දුවක් ඉල්ල ගන්න ඕනේ chance එක තියෙනවා අපි බලමු ඉක්මනටම WhatsApp පැත්තට ගිහිල්ලා කවුද ඉන්නේ කියලා නිෂු ඔය පැත්තෙන් කවුද ඉන්නේ හරි බලමු මාවත් ලස්සන සින්දුවකට එකතු කරගන්න කියලා රංශා මදුෂානි මසේජ් එකක් දාලා තිනවා හරි මං වාව එකතු කරගන්නම් ඒත් එක්කම මමත් එකතු කරගන්න කියලා අශාන් තිලින කියනවා. එතකොට ප්‍රදීප් කවුද මේක බලන්න. චන්දන නෙතෝඩි සිල්වා මම මාවත් එකතු කරගන්න. මලීෂා එතකොට පෙරේරා පෙරේරා Uh, පැතුම් පැතුම් ඉන්නවා ලස්සන සින්දුවක් හොනී ලස්සනට වැඩේ කරගෙන යනවා කියලා කියලා දෙනවා thank you ඔයාට අසංක මුදනායක එතකොට සදෙව් දෙව්මින මේ කට්ටිය එකතු කරගන්නවා ඊළඟ සින්දුවට අපි යමු WhatsApp අතර කවුද ඉන්නේ කියලා බලන්න උදේශිනෝ බඩල් කුගුරෙන් සින්දුවක් අහන්න එකතු කරගන්න කියලා දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරගන්න uh, ගම්පහ පහළ යාගුඩින් සන්ධ්‍යා um, උපුල් නලින්දවත් එකතු කරගෙන අම්මා තාත්තා නංගි uh, නෙසිත් සොහෙල් වත් එකතු කරගෙන ලස්සන සින්දුවක් දෙන්න කියලා thank you අනිවාර්යෙන්ම ඊළඟ සින්දුවට එකතු කරගන්නම් හායි කොහොමද අක්කේ අපි බියගම සිලුවේටා LB 13 සෙට් එක ලස්සන සින්දුවකට එකතු කරගන්න දුෂාන් රනිදු සුගන්දි නවීන් එකතු කරගන්න කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ සින්දුවට එකතු කරගන්න. බරල අමාරෝහලේ රේණුකා ජයසිංහ හිනා වෙනත වගේම ලක්ෂ්මන් දිසානායක, ලක්ෂිත දුල්ෂාන්, චාමෝදිකා වින්දිකා සෙනොත් නැවුමින් සුනිලා ප්‍රේමා පුෂ්පා චන්ද්‍රා ජයසිංහ. එකතු කරගන්න ඊළඟ සින්දුවට මවත් ලස්සන සින්දුවකට එකතු කරගන්න මම ප්‍රවීන් කැන්ඩි වලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ සින්දුවට එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම වෙනත වගේම ඉන්නවා නවගත්තේකමින් තරංගතාත සිසිර අම්ම සොන්නලතා මල්ලි සඳුන් එකතු කරගන්න කියලා තිනවා. එතකම සනසන් එක්ස්ප්‍රස් ත්‍රිවිල් එකේ සතට ශ්‍රහගෙන ඉන්නවා. සින්දුවක් අහන්න එකතු කරගන්න කියලා දෙනවා. හරි දැන් දැක්කේ වගේ මැසේජ් එක ඊළඟ සින්දුවට එකතු කරගන්න. මේ කවුද කො බලන්න. මේ මැසේජ් මේ මැසේජ් එක නම් එවන්න ඕනි. රෑ 10න් පස්සේ මම දැනට ලාස්ට් කරගෙන තියෙන සින්දුවට එකතු කරගන්නම්. කටුවනින් අප්සරා තමයි මැසේජ් එක එවලා තියෙන්නේ. Thank you අප්සරා අපි දැන් වහගෙන ඉන්නවට අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ සින්දුවට එකතු කරගන්න. සුනත් රණුෂ මාවත් ලස්සන සින්දුවකට එකතු කරගන්න කියලා මැසේජ් කරලා තිනවා. ඔයාවත් එකතු කරගන්න ඊළඟ සින්දුවට. හරි කවිදෝචාමික මං ආවත් එකතු කරගන්නම් ඊළඟට ලෑස්ති කරලා දෙන සින්දුවට. හයි අක්කා. ෆැමිලිගේ හැමෝමත් ලස්සන සින්දුවකට එකතු කරගන්න කියලා ආකාශ් කියනවා. හරි ඊළඟ සින්දුවට එකතු කරගන්න. ඒත් එක්ක මාවත් ලස්සන සින්දුවකට එකතු කරගන්න. අවිඳු නිර්මාණගේ බර්ත් එක කියලා තියෙනවා. එකතු කරගන්න. සුබ පතනවා සුබම සුබ උපන්දිනයක් කියලා අපි දෙන්නම ෂාටීම් එක වෙනුවෙන් මේ සින්දුවට එකතු කරගන්න. කවුද නැහැ මට ඇහුන්නේ <laughs> කවුද කිව්වේ සත්‍යා මිස් අනේ thank you <laughs> හරි ආට ඇහෙනව නේද අපිව එව් මට හොඳට ඇහෙනවා අලව හරි අපි කොතනින්ද කතාව නතර කරේ සින්දුවක් කියලනේ <laughs> හරි දැම් මොකක්ද ඔයාට ඔය සින්දු කියන හැකියාව වෙන්නේ පවුලේ කාගෙන්ද පවුලේ අපේ අම්මගෙන් මං හිතන්නේ මට හොඳට ගීත ගායනා කරන්න පුළුවන් ඒක නිසා අම්මගේ අම්මටත් පුළුවන් ඉතින් අම්මා පුළුවන් නිසා මටත් පුළුවන් මගේ අක්කලා දෙන්නට අයටත් ගායනා කරන්න පුළුවන් අම්මගෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගායන හැකියාව මුළු පවුලටම ගායනා කරන්න පුළුවන් කියන්නේ නේද? හරි අපි යමු ආයි හිරුස්ටා පැත්තට. හිරුස්ටා සීසන් 1 එකේ ඔයා සින් කරපු සින්දු වලින් ඔයාට වැඩියෙන්ම මේ වෝට්ස් හම්බුන සින්දුව මොකද්ද? ඒක මන් දැන් ටිකකට කලින් ගායනා කරා මේ සඳරාජිනි ඇයිද හැංගී කියන ගීතය තමයි වැඩිම වෝට්ස් මට හම්බිච්ච ගීතය හරි ඔයා මේ එතරම මට වයිකල් සිංකරානේ කවදා හෝ සසර කතර සෝන් එක අපි ඒකත් කියමුද ඔව් ඔව් ගායනා කරමු කවදා හෝ සසර කතර අතර මගකදී දුටුවා ඔබ මට අමතක නොවන තැනකදී එතැන් පටන් මමයි මෙසෙවනැලනයාගේ කියන්න බෑ මහිමය මා බැන්ද දයන්නේ කවදාපු සසර කතර අතර මඟකදී මිදුලේ තියා ලෝකය නිවසට එන්න මිදුලේ තියා ලෝකය නිවසට එන්න සුදු ඔබගේ දෑතට මගේ දෑතම මෙහා මිදේ දුකින් රස බලන්න සිතමි මේ විදේ මිදේ දුකින් රස බලන්න සිතමි මේ විදේ විදේ රකින් ඔබ වාගේ අඳුරු ජීවිතේ අඳුරු ජීවිතේ කවදා හෝ සසර කතර අතර මට කදී ඔයා මේ ලෑස්ති කරගෙන ආව කිව්වා මේ නිරෝෂා විරාජිනී මහත්මියගේ තවත් සින්දුවක් මේ අපි ඒකත් කියමු. මොකද ගොඩක් කට්ටිය ඔයාලට සින්දු කියන්න කියලා තමයි කමෙන්ට් මම සරදිය සුළඟට සුමා කරදා කියන ගීත ගායනා කරන්න තමයි හිතුවේ. මොකද අපේ රණවිරුමන්ට මේ දවස්වල අපි වැඩිපුර කතා වෙනවත් අඩුයි නමුත් ඒ කරපු සේවයට මං හිතනවා මේක උපහාරයක් වෙයි කියලා මං ඒ නිසා තෝරගත්ත අද දවසේ කරදිය සුළඟට සුසුමක් කරලාගෙන ගීතය කරදිය සුළඟට සුසුමක් හැරදා මුර කුටියේ නිදි වැඩුවද අයන්නේ හිත තුළ තෙරපෙන සිතිවිලි පොදි බැල ගිනි අවියට කියන්නේ ලංගම් වී මරණය අත වනනායොද දුරට ලයදර දඩොති කියන්න සුන් වේ කඳ උරළඳ දෝවිලි සුලගේවත් අසුනක් අමුණා එව පන්සේ නිමත ඉස්සෙලූ පැසට කඳුලලේ වරවේ රළු මැරිදෝ නිහඬව සුසුමක යාකල දුක සුළඟක යාදෝ සිහිනය සුපීතෙන ඇතට දුර කොයි කොතරම් දෝ කරදිය සුළඟට සුසුමක් හැරගා මුර කුටියේ නිදි වැරුවද අයන්දේ හිත තුල තරපෙන සිසිවිලි පොදි බැඳ ගිනි අවියට දෙයි නන්දන් වේ හරි කට්ටිය ලස්සන්ත සඳරුවන් දිලන් සංජීව අරුණ මදු කට්ටිය කියලා තියෙනවා ලස්සනයි ලස්සනම ලස්සනයි කියලා වොයිස් එක. බාමේ <laughs> ස්තුතියි. හරි. හරි දැන් මේ ඔයා හිතන්නේ නැද්ද දැන් මං ආයෙ ටිකක් අපි මුලින් කතා කරපු දෙයකට එන්නම්කෝ මේ ටික කාලයක් වෙනවනේ වාගේ පළවෙනි සින්දුවා රිලීස් කරලා දැන් මේ කාලේ හරි කොරෝනා ඒ නිසා එළියට යන්න විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා සින්දුවක් කරන්න තාම විදිහක් නැහැ කියලා කියනවා. හැබැයි ඔයා හිතන්නේ නැද්ද මේ මේ විදිහට සින්දුවක් රිලීස් කරන්න පරක්කු වෙනකොට කට්ටියට අමතක වෙයි ඔයා මම මගේ හිට් එක නැති වෙයි එහෙම කියන එක හිතන්නේ නැද්ද? <laughs> ඔව් නංගි කියන එක නම් 100%ක්ම ඇත්ත. ඔයා කියන එක මම අනිවාර්යයෙන්ම පිළිගන්නවා. ඒක ඇත්ත. දැන් මට පහුගිය මාස ටිකේ ඇත්තටම වැඩ කීපයක් එක්ක මමට මේ ඇත්තම කිව්වොත් බිසි වුණා මගේ ලයිෆ් එකේ දෙයක් දැන් ඇත්තටම මේ තමයි කාලය මම හැබැයි මගේ ප්‍රක්ටිස් කිරි මගේ දේවල් මම නැවැත්වෙන හැ මගේ විශාරද එක්සෑම එකේ මගේ ලාස්ටිය එකේ දැමම ඉන්නේ නමුත් ඒ දෙවල් ඔක්කොම කරගෙන ගියාට මට අරදේ කරගන්න පොඩ්ඩක් ඩිලේ වුණා එක ඇත්ත නමුත් ඉක්මනින්ම ඉක්මනින්ම මේ ගීත කීපයක්ම රිලිස් කරන්න ඕනේ ඒක එක මගේ ඇත්තරම කියන දේ ඇත්ත එක කරගෙන යනවා හැබැයි තාම අර අර හේතුව නිසා තමයි තව චුට්ටක් මේක ඩිලේ වුණේ ඉක්මනින්ම මේ දේවල් හරි යෑමත් එක්කම ලිස් කරනවා හරි දැන් එතකොට මේ දැන් හිරුස්ටා සීසන් 3 එකත් ඔන්න දැන් එන්න තමයි තියෙන්නේ. ළඟ ළඟම හිරුස්ටා සීසන් 3 තියෙනවා. සමහර විට දැන් මේ බලාගෙන ඉන්න කට්ටියත් හිරුස්ටා සීසන් 3 එකට ඇප්ලයි කරන්න බලන් ඉන්න කට්ටිය ඇතිනේ. ඔයා ඔයාගේ අත්දැකීමත් එක්ක මොකද සීසන් 1 එකෙන් තමයි ඔයා මුළු ලෝකෙම අඳුරගත්තේ සත්‍යා මෙන්ඩිස් කියන නම. හිරුස්ටා සත්‍යා මෙන්ඩිස් කියලානේ දැන් හැමෝම ඔයා වඳුරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ආගේ නමට ඉස්සරහින් ඉරස්ටා කියන නම අනිවාර්යෙන් ඇඩ් වෙනවම තමයි. හරි එතකොට ඒ අත්දැකීම කොහොමද? ඔයාට මොන වගේ දෙයක්ද ඒක ගැන කියන්න තියෙන්නේ? ඔව්. නංගී කියපු දෙයකට මට දැන් තමයි ඇත්තටම තව දෙයක් මට මතක් වුණා කලින් අහපු ප්‍රශ්නයකට මට කියන්න ඕනේ හැරනම් මේක. ඇත්තටම ඉරුස්ටා තරඟට ගියාට පස්සේ අපි දන්නේ නැති පිටරට වලින් පවා ගොඩක් අය මැසේජ් කරනවා සමහරව අවුත් දැන් අපි තරඟෙන් ඉවත් වුණායින් පස්සේ මට මතකයි මේ මට ඊට පස් පහුවෙන්දා හවස් වෙනකම්ම ෆෝන් එකට කූල්ස් මැසේජස් කූල්ස් මැසේජස් එකන අපි දුක්වෙන වගේම පිරිසක් අපි වට අනිවාරෙන්ම එතන හැදෙනවා එක තමයි ඇත්ත තොට අපේ පරාජය යාලගේ පරාජයක් කරගන්නයි ගොල්ලු ඒක වෙනුවෙන් එක පුදුම දෙයක් ඇතරම මං දැන් සීසන් 3 එනවනම් කවුරුරි කෙනෙක් යාලට තරඟ එට එන අයට මම කියන්නේ දැන් තියෙන ලයිව් ඔඩිෂන් සිස්ටම් එකත් එක්ක කොහොම හරි හොඳට තින් කරන්න අපට වඩා ස්ට්‍රෙස් එක ඇත්තටම යාලට අඩුයි දැන්. අපි සීසන් 1 එකේදී ලයිව් මේ ජජ් බෝඩ් එක ඉස්සරහම ගිහින් අපි සින් කරන්න ඕනේ ෆස්ට් සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ්ස්. දැන් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් අපට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් අපිට ටෙන්ෂන් ෆ්‍රී රිලැක්ස් හොඳටම සින් කරලා මම කියන්නේ දැන් ලයිව් රවුන්ඩ්ස් ආවට පස්සේ හොඳ මේ ප්ලෑනින් එකක් තියෙන්න ඕනේ මම හිතන දේ. කැන් මේ රවුන්් එක තරන්ගේ තේරෙන් හරි අවුත් uh, වෙන්න හරි මේ රවුන්් එකට මම මේක කියන්නවා මේකට මම මේක කියන ඔයි හොඳ සූදානමක් තියාගෙන හැමදාම ප්‍රක්ටිස් කරන්න ඕනේ කිසි සේත්ම එක්ස්කියසස් තියාගන්න බෑ ප්‍රක්ටිස් වලට ප්‍රක්ටිස් කරන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ තරගේ අපි අවුට් uh, වුණත් කවදාරි අවුට් වෙන්න වෙනවනේ එක්කෙනාට තමයි දිනන්න වෙන්නේ එහෙම අවුට් වුණත් ශාලා හොඳට සින් කරලා අවුට් උනේ කියන එක අහන්න මම හිතන දේ මම හිතන්නේ එමය හොඳට ගායනා කරන්න ඕනේ. අනේ අයි මෙයා අවුට් උනේ කියන දේ එහෙන හිතන මට්ටමට ප්‍රේක්ෂකයාට හිතන මට්ටමට අපි හොඳට ගායනා කරලා තරඟින් ඉවත් වුණත් ඒක තමයි ජයග්‍රහණය මම දකින්නේ. කොහොමත් එක්කෙනාටනේ ජයග්‍රහණය තියෙන්නේ. ඔව්. ඉතින් ඒ නිසා හොඳට සූදානම් වෙන්න ඕනේ, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. වෙන මුකුත් හිතන්න බෑ ගායනා කරනලාට හොඳට ගායනා කරන්න ඕනේ ඒ සිහිය තියාගෙන. හරි දැන් ටිකක් අපි කතා කරපු නිසා මේ අපි තව සින්දු දෙකක් විතර කියමුද? ගොඩක් කට්ටිය මේ කියමු. ඔයාගෙන් නන්දා මාලිනී මහත්මියගේ සින්දුවක් කියන්න පුළුවන්ද කියලාත් අහලා තිබුණා. ඔයා කැමති සින්දුවක් කියන්න පුළුවන්? ආ හරි අපි ගායනා කරමු. ඔයා ඉන්නව නේද? අපිට ඇහෙනවද? අද වතුර වුණාද? බලමු. හරි අපි එයා එනකං ලයිව් එකේ තියෙන කමෙන්ට් ටිකක් මතක් කරමු. කවුද ඉන්නේ නිෂෝ ඔය පැත්තේ ලයිව් එකට කමෙන්ට් කරලා? මදුෂානි අධිකාරී ඉන්නවා ඒත් එක්කම වයිජී දක්ෂාන්, පෘථිවි කවීෂී ඉන්නවා, තාරක චෛරවන් ඉන්නවා අපිව බලාගෙන. හෙත් එක්කම ලස්සන සෙන්දෝකට අපිවත් එකතු කරගන්න කියලා මහේෂ් කියනවා. පාලිත සුමිත් අරුණ මදු අශාන් තිරින මම ආවත් එකතු කරගන්නම් ජනක එස් ජනක කසුනබේ කෝන් අංචුලා ගුරුගේ ඉන්නවා මනෝජ් මදුසංක ඉන්නවා මේ කට්ටිය ලයිව් එක බලාගෙන සුපුරුදු විදිහට අපි දෙන්නව බලාගෙන කමෙන්ට් කරගෙන සින්දුවක් කිල්ලගෙන ඉන්නවා ඉතින් එයා එන්නේ නැහැ වගේ අපි දෙන්න ලයිව් එකේ තව ටිකක් කට්ටිය කියලා අපි දෙන්න ලයිව් එකේ නම් නතර කරමු හරි ඉතින් අද අද අපේ ලයිව් එකට සත්‍යා මෙන්ඩිස් තමයි ආවේ හිරුස්ටා සත්‍යා මෙන්ඩිස් මෙතනින් කියන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ලයිව් එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයා හිතනවා නම් කාවද ලයිව් එකට දැන් ඉස්සරහට ගෙනාවොත් හොඳයි කියලා හිතන්නේ කවුද? ඒවත් කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හරි එහෙමනම් මේ අදට අපි දෙන්න ලයිව් එකෙන්